Como hacer efeito zoom em cada live vale? fazer um efeito aí muito útil, principalmente se tu não tem quem opere sua câmera e quer fazer alguns movimentos de câmera com o zoom, não? Vale, então vamos de uma é muito sencillo, vamos. Olá que tal? como te va? Bem-vindo de novo a mais um vídeo da série Caden Live. Hoje vamos falar sobre o efeito zoom, ¿vale? Então si tu não has visto vídeo passado, eu yo abri sobre fotograma clave, ¿vale? Não vou explicar cá, deixo aqui enlaçado, porque o efeito zoom vai ser bem útil se tu aplica fotograma clave, vale? Então, se tenho acá La tá faja então, de video. Vale. Donde voy a aplicar el efectos zoom ahí. Entonces vengo acá, a efectos, efectos de video. Voy a colocar acá zoom. E já me sale posição e zoom. Né? Doble clique e já me aparece acá. Vale. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, acá al inicio del video, en ese fotograma clave, yo voy a elegir suave. E o tamanho da imagem é 100%, vale? Então, eu quero que al chegar acá, eu tenha um zoom aí de, sei lá, 200%, que seja, Desagrego um fotograma craneocar suave e ele roca o valor de 200%. Então, quando eu jogo isso, mira o que passa, não? Ele me abre acá um, um caminho, acá um... Acá abaixo, mira. É o centro da da imagem, ¿vale? Então, eu agarro com o mouse e arrastro. E vês? essa é a direção. Isso, que, isso é que? É a direção que vai ser o zoom. Então, o zoom vai vir do início da imagem e eu posso elegir qual caminho ele toma. Assim. Eu posso ser que o zoom vá para a esquerda, por exemplo, ou vá para a direita. Então, se me toma, vai terminar aqui Né? Então, eu quero que me toma termine aqui em minha cara. Olha, essa cara bonita aí. Eu posso elegir acá, em no centro. Vale? Listo. De igual maneira, depois de agregar quantos fotogramas eu quiser, conforme tu projeto aí, né? Então vocês já vêm colocar o início e mira. como de olho é suave, aí essa transição é bem suave. pero yo también puedo hacer una transición más brusca. Si yo elijo lineal, por ejemplo. Vale. Y bueno, depende, realmente a 200% así todo bien, sí. Pero si fuerza mucho más también, aquí viendo eso, ¿no? si no distorsiona mucho la imagen. Entonces, yo puedo hacer zoom também mais bruscos, não? Ou seja, eu posso agregar outros fotogramas acá e elegir uma transição mais rápida, assim. Entonces, por exemplo, eu posso acá agregar já acá eu posso poner, será lá, 200 acá. Mira. E elijo acá suave. Então, meio que passa como vai amarrar. Beleza? Daí dá um zoom aí mais rápido. Vale. E com isso tu pode jogar, né? Então, sugiro que veja o vídeo aí de fotograma clave que eu explico bem com vários exemplos porque te vai permitir jogar de vários modos aí. Vale? Então, na passadaça esses efeitos zoom também te permite fazer transições de câmera com uma câmera só. Né? sea, dá para dar uma disfarçada aí, então, se Entonces isso. Nos vemos na próxima. Não te olvides te aí. Obrigado por assistir e hasta a próxima.